Hey, outro eu? Olha só. Hey, Paparas! Me dá um abraço. Ei, <laughs> hey, você, seu miserável. <laughs> Dá um abraço! Nunca! Dá um abraço! Nunca!